Hola amigos, yo soy Rafa 2013 y estoy aquí de nuevo con todos ustedes para enseñarles en este video a instalar el software Avancu en Ubuntu 14.4 Bueno, aquí vamos Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador Ahora vamos a buscar la página de Avancu o Avanc, no sé cómo se llame La abrimos y luego venimos aquí a la sección de descargas si nuestro, sistema es de 32 bits, descargamos esto. Si nuestro computador es de 64 bits, descargamos esto. Entonces pues la descargo porque mi sistema operativo es de 64 bits. Introducimos el código de validación. y le damos clic en aceptar y descargar ahora le damos save file y esperamos a que se descargue Una vez que se ha descargado, le damos botón derecho, le damos clic en Open Containing Folder. Una vez que tenemos abierto el folder, le damos clic derecho, propiedades o properties, permisos o permisos, y acá en permitir ejecutar archivo como programa. Cerramos y le damos doble clic a veces nos aparece una vez el instalador, a veces nos aparece una ventana que nos da la opción de, nos da dos opciones, no o sí o cancelar. Digo, tres opciones, no, sí o cancelar. Si nos aparece esa ventana le damos sí. Pero si no nos aparece, pues nos aparece esta y simplemente le damos, le seleccionamos el idioma, le damos OK, le damos sí, siguiente, acepto los términos, siguiente. Si queremos cambiar la carpeta en la que lo vamos a instalar, le damos a examinar. Si no, le damos siguiente. Siguiente de nuevo. Y una vez nos aparece esto, le damos finalizar. Como pueden ver, pues ya nos aparece Banco instalado. Ya lo podemos abrir. Ya nos aparece, nos aparece pues ya para, para empezar a trabajar con él. esto ha sido todo por hoy amigos. Si les gustó el video, denle click en la mano con el botón hacia arriba, que quiere decir me gusta. Dejen un comentario debajo, compartan en sus redes sociales. Y pues muchas gracias por su atención y colaboración. Yo soy Rafa 2013 y espero tengan un buen día.